Bueno, y aquí estoy yo con Lupa. Mamá, voy a salir famoso. ¿Qué dice Lupa? Bueno, aquí también R16, se la enseño. Tequilor, mira ese tequilor, pues. <laughs> De hecho, y de una me mata. Lucifer. <laughs> Tengo uno. Sale aquí. Uno. Es el de la Denfield Gold. A ver, quédate estar seguro que le salió Carlos, a ver. Ah, no, Andrés, Andrés. no, no, no, no, no. No, no. Uy, uy, cabecito Poquito a poquito. Por aquí. Se pelean del, del clan. Aquí se pelean por todo se pelean por Laura. Ah, que se pelean. Ni tanto. Yo sé que cuesta que, que uno se toma su tiempo en hacer eso.